According to Mr. Sekikin, who sings this song, Dreamt of an Angel, in January 1st and 2nd, 2000, the angel said to him, Possibilities always begin with zero. Now we know that zero means not only nothing, but a deliberately in the future. This issue will not only be about religion, but about sports. Ladies and gentlemen, I'm going to introduce the guy who sees the unlimited possibilities, Mr. Siki King. Yeah, so you, uh, <laughs> so you get a son on the washing on your children the baby. So でもなんじゃ今から空飛びますよとか絶対バレへんよって可能性はゼロから始まるねんってえー、1 3が正月夢の中に出てきてその言い訳そうだから2000年の元旦の話なんですけど可能性はゼロから始まるのよ いちゃう思ってねほんならまだ言うてへんのに顔近づけられてね1じゃないからね1じゃないんですってえー、ジェウさんは死んだんやみたいねんが深すぎてさっぱりわかりません 誰から聞いた話か忘れたけどゼロって無限いう意味があるんですってねほんならね可能性は無限ですいう意味にもなるよおらえないこっちゃがな言うてせやから無限の可能性でね、い新幹線よりも早う走りたい思ったら走れるようになる 死にたない思ったら何千年でも生きられるほんじゃ体には限界があるけど心にはないみたいなのがあってはあそうですかほんじゃ私何しましょういう話なわけですいいけどお前らさっきから無限